ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला महासचिव का कार्यभार जी हाँ मध्य प्रदेश के जाने माने नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं उन्होंने अपना कार्यभार गणेश जी के पूजन के साथ संभाला ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यह कहा जाता है कि वे बेहद तेज तर्राट और जुझारू नेता हैं उन्हें राहुल गांधी द्वारा महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ ही प्रियंका गांधी को भी महासचिव बनाया गया है कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परंपरागत तरीके से गणेश जी का पूजन किया और इसके साथ ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया देखने वाली बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया महासचिव के रूप में अपने तेवर किस रूप में दिखाते हैं यह लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा